Вітаю. Другий варіант мій е, батарейки я вирішив зробити на е, по принципу як зроблений акумулятор. На білки, ленточні, щоб збільшити максимальну площу. От я взяв один контакт, там алюміній у мене. Як бачите, він дзвониться електроліт. Абсолютно сухий. Я рукою провожу. Спеціальна склейка в мене є для цього. Потім я буду класти другий електрод, ну, сепаратор, це як потрібно. Ось такої довжини. Ну я не знаю, що з цього вийде. Е, тобто це перший раз я показую сам процес, а не результат. Ось другий електрод тут цієї батарейки буде. Ну вона така доволі длинна. Довга, менше метра, ну чи майже метр. Ну я замахнувся, звісно. Ну, спробую. Один із умов для того, щоб все вийшло, потрібно ці, е, цей ультраліт здавити. В цьому є проблема. А так, в принципі, проблем особливих немає. Ось тут у мене другий електрод показує. Спеціально розгрібаю. Бачите, оце лінії. Вся суть це в електроліті. Все інше це технологічні проблеми, в яких дуже важко вирішити в домашніх умовах. Тобто успіх е, в домашніх так сказати, цих е, батарейках саме полягає в тому, щоб конструктивно їх можна було виконати. Навіть ну, достати такий електрод, працювати його якось з'єднувати. Це все проблема.